dulu arwah abah saya selalu ajar saya macam mana nak berbual dengan orang hmm. yang lebih tua dengan uh, orang yang sedang berbual kan uh, contoh eh dulu uh, yang saya ingat sampai ke hari ini uh, mungkin sampai mati <laughs> saya akan ingat boleh hmm, kan hmm, hmm. arwah hmm. abah saya memang pantang kalau kita hmm. ad, kita panggil orang kan maksudnya dia panggil saya kalau kita jawab dengan uh, apa uh, <laughs> macam tu kan oh ya ah, ya ya apa nak apa atau atau a uh, uh. uh ah eh. Ah, ah, ah, ah apa, kan, apa. Lah. Kita, kita macam apa gitu. Kan? Apa? Atau apa saya kata, apa apa? Apa saya kata, apa apa? Kalau orang ah. panggil saya, saya cakap gitu. Uh, dia ah. ajak adab kan. Maknanya ah, daripada ah. rumah, dimulakan daripada rumah. Kemudian uh, ada lah yang uh, Abah selalu pesan kalau uh, orang tua sedang berbual, jangan hmm kita hmm. menyampuk. Biasa ya eh, dengan tu kan. Itu masalah uh, tu. Uh, jangan uh. menyampuk. Tapi di yep, ya, sini yep, ya, yang yep. Ya. saya nak nyatakan ialah adab ni diajar sejak kita kecil lagi mela- hmm. uh, me- uh, mula daripada ru- dalam rumah. Eh, itu bermula hmm. daripada mak ayah kita. Cuma hmm. kadang-kadang kita setelah kita meningkat dewasa, kita berteman eh, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih lagi dalam konteks kita pada hari ini, kita lebih banyak menghadap telefon, uh, menghadap, hmm. uh, maknanya kita kurang komunikasi kan. Mungkin yeah. kita uh, terlupa dengan apa yang pernah diajarkan kepada kita.